Dit is weer Bybelskool. Ek hoop jy geniet hierdie afgelope paar weke se reis waar ons die agtergrond van die Bybel beter leer ken sodat ons die voorgrond, die verskillende Bybelboeke beter kan verstaan. Nou ons kan baie lank en baie dringend en ook baie diep na die agtergrond van die Bybel kyk. Ons sê vir mekaar elke keer ons doen dit sodat ons die voorgrond goed kan verstaan, sodat ons nie net inspring in 'n teks en dit gryp en daarmee hardloop nie. Dit is baie belangrik dat ons telkens konteks kan ken. Uh en ek het al gesê een van die belangrike belangrike reëls van Bybel verstaan is om Bybelboeke deur te werk. Ek hoor altyd as die ouens sê Bybelkennis. En ek het ook daarmee groot geword. Dan moet jy so 'n klompie feite wees. Wie was Dawid se pa? Ehm um, wat was uh, Maria die moeder van Jesus se uh, tuisdorp? Ehm um, hoeveel disippels was daar? Ehm um, ag jy ken al daardie soort Bybelkennis vra. Maar ek het eintlik nog nooit gehoor dat mense se Bybelkennis getoets word op Vertel bietjie vir my, hoekom is daar 4 evangelies en hoekom het Markus wat 16 hoofstukke het en uh, Matteus 28 en uh, Lukas met sy 24 en Johannes met sy 21 hoekom is hulle verskillend en wat sou die doel wees dat ons vier evangelies het wat sommiges langer is as die ander Lukas is die langste al het hy minder hoofstukke is die langste evangelie en ook die langste boek van die Nuwe Testament maar Vertel my bietjie wat sê Markus, vertel my bietjie wat sê Lukas oor Jesus, vertel my bietjie wat sê Johannes. En dan vang jy Christene met 'n mond vol gekroonde tande of so iets. Maar die kort en die lank is, jy moet Bybelboeke ken. God se woord kom in boekformaat na ons toe. God het van die begin af Bybelboeke vir mense gegee. En as jy nie Bybelboeke ken nie, dan gaan jy Bybelbesoeke aflê by verse en by 'n klompie kennis sonder om te weet waar dit in die Bybel staan en hoekom dit daar staan en dit verkeerd gebruik. Een van die klassieke voorbeelde is daar in sien nou maar in Job 14 vers 5. Iemand sê nou die dag vir my dit was haar uh, familielid se gunsteling teks en my hart gaan staan. Want ek onthou Job 14 vers 5 waar Job vir die Here sê my lewensdae is opgeskryf in die boek En ek weet as jy die teks lees binne die gesprek van die boek Job en binne die konteks van Job, dan's Job nie besig om 'n teologiese leerstuk te ontwikkel dat al ons lewens daarvan begin tot einde in sement gegooi is nie. Hy's met 'n aanklag teen die Here besig. Hy's besig om God te beskuldig. As jy net daai hoofstuk lees, dan sê hy vir die Here: "U is baie baie onregverdig. Bome en struike loop weer uit. Hulle gaan dood en dan groei hulle weer. Hulle kry tweede kansse. Maar nie ons nie, want ons lewens daar lyk dit vir Job is in konkreet. En Job is nie baie bly as hy ehm um, as hy dit ehm um, raakloop nie. So geliefdes, ek dink die kort en die lank is ons sê vir mekaar lees Bybelboeke deur raak Bybelboeke baas. As iemand vir jou vra van jou Bybelkennis, dan moet jy sê, weet jy, my Bybelkennis is dat ek 'n paar Bybelboeke baas geraak het. So, ek het nou nou sommer net so daaraan geraak. So, hoekom het ons byvoorbeeld vier evangelies? Wel, natuurlik is die antwoord voor die hand liggend. Die storie, die verhaal, die lewensverhaal, die evangelie, die goeie nuus van ons Here Jesus is so groot en so groots dat dit 4 keer vertel moes word vanuit wederzijds aanvullende perspektiewe. En daarom moet jy as jy die evangelies wil ken, hulle deurlees en nie net jou gunsteling tekste ken nie. Dit lyk vir my baie duidelik dat sommer net so 'n paar interessante stukkie agtergrondkennis. Kom ons vat sommer net so lukraak voelvlug. Ons vlieg net so bo oor Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Natel nou ons so 'n paar unieke dinge op wat by hulle al vier lê. Jy sal byvoorbeeld sien as jy nou Matteus en Lukas begin lees, dat net hulle twee 'n geboorteverhaal het. Matteus het die baie bekende verhaal van die ehm um, wyse manne uit die ooste. Maar Matteus begin in sy eerste 17 verse met 'n geslagsregister van ons Here Jesus. Lukas het ook eene, maar hy volg 'n bietjie later, so 'n paar so 'n paar hoofstukke in. En Lukas se geslagsregister lyk ook anders. Hy begin by Adam en eindig by die Here Jesus en terwyl Matteus en weer al die pad gaan van Abraham tot by Jesus. So het elke keer 'n verskillende klem. Daar's ook baie meer name in Lukas se geslagsregister as by Matteus. En as jy Matteus lees, sien jy hy's die enigste ou in die hele Bybel wat vroue se name in Jesus se geslagsregister sit. Te wete Tamar, Rut, Rahab en Batseba. En dit sou die eerste lesers in hulle blokke gestop het. Ons het mos nou al gepraat nou die dag oor die rol van vroue in die Bybelse wêreld. Jode het nooit nooit nooit 'n vrou se naam in 'n geslagsregister gesit nie want hulle het gesê vroue kan nie voortplant nie. En nou kom God en hy sit in sy seun se aardse geslagsregister vier vroue waarvan uh drie nog van die Joodse oorsprong is. Uh eh, Batseba en Tamar um ehm, Rachel, ja, Indrit. Ja, dit is interessant. Hulle uh, uh, Tamar is nie Batseba, Rachel en Rut is almal nie Joodse vroue wat vir ons van die begin af 'n preek is dat die dat die Messias se aardse voorgeslag almal insluit. Die Jode en die Jode. So, as ek nou die evangelies begin lees, dan sien ek Lukas het twee lang hoofstukke waarin hy Jesus se geboorteverhaal beskryf in Lukas 1 en 2. Matteus het ook maar hy het nou weer die klem op die herders en Lukas het klem op ehm um, ehm um, op Sagaria en op Elisabet en hy noem baie name en dan kom ek sommer agter van die begin af. Lukas is lief om baie individue op die naam te benoem. Nie terwyl Markus en Mat uh, eh, uh, eh, uh, eh, in Johannes en so nie so baie individue by die naam noem nie. Is dit 'n unieke kenmerk van Lukas. Ons hoor van Sagaria, ons hoor van Elisabet. En dan as ons so in Jesus se aardse lewe inloop, daar vanaf hoofstuk 4 tot en met so by die hoofstuk 9 vers 50 in die Lukas Evangelie. Dan nou ontmoet ons mense so Simon die Fariseer ehm uh, daar in Lukas 7 vers 36 of ons ontmoet in Lukas 10 vers 38 tot 44 ontmoet ons vir ehm um, Lazarus se susters Martha en Maria of ons loop vas in Levi in Lukas hoofstuk 5 wat ook een van Jesus se disippels word. Lukas is dus baie lief en ook vroeër in die geboorteverhaal loop ons vir Simeon en Anna raak in Lukas 2. Baie baie interessant. Lukas is ook die enigste evangelie in hoofstuk 2 wat ons in Jesus se kinderjare invat. Jy ken die bekende verhaal van Jesus in die tempel, maar dit is eh, as 12-jarige seun Maar hy vertel ook vir ons van hoe Jesus sy kinderjare deurgebring het in Lukas 2. Hy sê vir ons Jesus het opgegroei in wysheid en in guns by God en die mense. Hy herhaal dit twee keer in Lukas 2 dat Jesus se kinderjare vol wysheid was, dat hy as te ware hom ingeoefen het vir hierdie rol van die verlosser vir die wêreld. Want dis wie Jesus is volgens die Lukas Evangelie. Onthou jy? Dis die boodskap van die engele daar in Lukas 2. Kyk Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid gebore Christus die Here, die verlosser, nie waar nie. Christus die verlosser kom na die wêreld toe. So by Lukas en by Matteus het jy geboorteverhale. Johan uh, Markus val met die deur in die huis. Ons hoor eh, Markus 1 vers 15 dat Jesus somme nadat hy gedoop is daar in vers 9 tot 11 somme begin preek. Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. So Markus het nie 'n geboorteverhaal nie. Jesus begin en hy tree op daar in in uh, Galilea in Kapernaum. En onmiddellik daar in Markus 1 daar in die vers 20s, as Jesus daar in die sinagoge preek, dan sê almal, wie kan hy tog wees? Wie kan hy tog wees? Dan wonder hulle. En daar in Markus 2, as daai lam man daar deur die dak laat sak word daar in Petrus se woonhuis, dan uh, sê dis dan dan genees Jesus hom, hy hy vergewe eers sy sondes. Dan sê die godsdienstige leiers, hy's godslasterlik. Dan sê Jesus nee, so die skare wonder die heeltyd wie is Jesus. Selfs die disippels neem deel aan hierdie vraag, wie is Jesus? In uh, Lukas, ag Markus 4, as Jesus die storm stil maak op die see van Galilea, dan vra hulle vir mekaar, wie kan hy tog wees dat die wind en die see na hom luister? So jy hoor sommer net en ek vat dit regtig luk raak. Ek haal net sommer so 'n paar dinge uit net om hopelik jou sommer weer lus te maak om elke evangelie deur te lees. Ek sê Matteus en Lukas het geboorteverhale. Lukas het baie persone se name. Lukas beklemtoon die um, herders Matteus beklemtoon die wyse manne, Matteus te geslagsregister tot by Abraham en hy beklemtoon vroue, Lukas vat dit tot by Adam, Jesus kom vir die hele mensdom, Almal sê dit, maar dis nou weer Lukas se klem. Lukas is lief vir hierdie individue. En nou kom ons by Markus sommer vinnig en ek sê Markus het nie 'n geboorteverhaal nie. Hy hy begin met Jesus se bediening. Hy het nie nog tyd om 'n lang inleiding te hê nie. Bekeer julle, die koninkryk is hier. En dan is die vraag reg deur die Markus Evangelie. Wie is hierdie Jesus? Markus 1, die skare, wie kan hy tog wees? Markus 2, die godsdienstige leiers sê, nee nee nee, hy's hy's 'n godslasteraar. Markus 4 vra die disippels op die see as Jesus die storm stilmaak, wie kan hy tog wees? Jesus kom in Markus 6 se eerste verse in Nasaret. En ehm um, dan sê die skare uh want Jesus kon daar nie veel wonderwerke doen nie. Nee man, dit is sommer net Maria se seun. So die skare dink hy's net 'n gewone persoon wat nie weet wie hy is nie. Die godsdienstige leiers sê hy's 'n godslasteraar ook in Markus 3. Maar die disippels wonder. En dan in Markus 8 as Jesus daar in die streke is van Caesarea Philippi. Dan vra hy sy disippels nou wie sê julle is ek? Dan sê Petrus, "U is die Christus." En dan trek Jesus die gordyn oop. Daar vanaf Markus 8 vers 31 dan sê hy, "Ek is die seun van die mens." Tot nou toe sien ons hoe Jesus wonderwerke doen in Markus se eerste klompie hoofstukke van Markus 8 af Markus 8 en 9 en 10 hoor ons 3 keer dat Jesus sê hy is die seun van die mens en elke keer in die vers 30 hoofstuk 8, 9 en 10. Hy is die seun van die mens wat kom ly, wat sy lewe kom opoffer. En dis nie vir Petrus hulle lekker nie. Ons hoor dat Jesus ook daar vir Petrus sê Markus 8 net soos in Matteus 16. Gaan weg agter my. Uh, jy is eintlik nou die duiwelse werktuig as Petrus nie wil hê dat Jesus moet ly nie. En dan hoor ek Jesus in Markus 8:19 is die seun van die mens wat kom lei. So jy sien hoe ontwikkel elke evangelie hulle eie klem. Um Lukas beklemtoon die verlosser vir die wêreld. Matteus beklemtoon veral deur die geslagsregister Jesus kom vir Israel. Uh Markus beklemtoon hy is die lydende seun van die mens. Aanvullende beelde wat God deur hierdie evangelies vir sy kerk wou gee sodat ons Jesus goed en reg sou verstaan. Maar almal stem saam, al die evangelies, ek kom nou by Johannes. Maar al die evangelies stem saam dat dan as Jesus in Jerusalem aankom, dan begin sy lyding. Terug na Lukas. Vanaf Lukas 9 vers 51 tot daar by 19 vers, ek dink 6 7 28, is Jesus met 'n lang reis na Jerusalem toe besig dit begin daar in Lukas uh, in Lukas 9 met ehm um, Jesus wat by 'n Samaritaanse dorp aankom en onmiddellik um, wil hulle hom nie ontvang nie of hy stuur sy disippels soontoe en dan wil uh, Jakobus en Johannes vuur uit die hemel uitbid dan weier Jesus. Jesus sê hy kom om te red, hy kom nie om plekke te verbrand nie. Hy kom met water vir die vuur. En terwyl Jesus so op pad is Jerusalem toe, volgens Lukas, hoor ons hy's die groot verhaalverteller, gelykenisverteller. Dan kry ons van Jesus se heel grootste, mooiste gelykenisse net by Lukas, die Samaritaan. Onthou jy Lukas 10, daarvan af vers 25, waar die wetgeleerde Jesus moet 'n uh, eh, stryk vraag probeer vastrek oor oor die wet en sy naaste, wie is my naaste en al daai vrae. Dan vertel Jesus van 'n skokkende gelykenis wat ek dink 'n kommentaar is op Eh, Levitikus uh, eh, hoofstuk 19. Want het jy geweet die Ou Testament sê net een keer jy moet jou naaste lief hê soos jouself of jou naaste lief hê. En dis Levitikus 19. En nou vra Jesus, wat sê die wet? Haal daai daai wetgeleerde Levitikus 19 aan. En en die naaste in Israel was mede-Israeliete. En dan verbreed Jesus dit. Dan sê nee nee, nie meer nie. Dan vertel hy van 'n Samaritaan in 'n uh, eh, verwerplike nie Jood vat hom ontferm oor 'n man wat daar op die pad lê na Jerigo toe. En dan sê Jesus so moet jy optree. Dit is hoe jy 'n naaste is. Daai Samaritaan wanneer sy hart breek, wanneer hy sy rydier gereed maak en daai vreemdeling oplaai en sy herberg betaal terwyl die godsdienstige priester en leviet verbygestap het, Jesus sê jy moet soos die Samaritaan wees. Wat skokkend is natuurlik. In Lukas 12 vertel Jesus die verhaal van ehm um, die man as die twee ouens na hom toe kom terwyl hy op pad is, op reis is en sê sorteer bietjie ons erfporsie uit my broer wil nie laat ek erf nie as sê Jesus wat dink jy van my dink jy ek doen na ure boedelbeplanning vir jou of ek is jou testament uit oplosser of jou finansiële beplanner ek kan jou help met God dan nou vertel Jesus die verhaal van die ryk man wat sy landery wat sy huis afgebreek het nuwe skure gebou het en gesê het jy is ryk, geniet jou lewe. Dan sê God vir hom, jou dwaas, jy sal vandag sterf. En in Lukas 15 sit Lukas vir ons daai drie reuse gelykenisse saam, nê, nee? van die verlore skaap en die verlore muntstuk en soos ons dit ken, die verlore seun. En in Lukas 16 hoor ons van Lazarus en die ryk man en net voor dit van die onregverdige bestuurder wat sy huisheer se skuld gaan verlaag of die mense wat sy huisheer geld skuld nadat hy afbetaal is, se skuld verlaag wat 'n um, ehm, baie interessante gelykenis is. En in Lukas 18 het ons die gelykenis in die eerste 8 verse van ehm um, die onregverdige regter en net daarna die bekende een van die fariseer en die tollenaar. So Lukas wil vir ons sê Jesus vandat hy daai uit Galilea kom is op pad Jerusalem toe tot hoofstuk 19 en dan is hy die groot onderrigter deur verhale en dan stem Matteus, Markus en Lukas saam dat die hoogtepunt, maar ook die lydingshoogtepunt van ons Here Jesus is Jerusalem. In Markus 11 as hy so daar instap in die stad. Ehm um, verskoning en wat daarop volg, die dan vertel Markus vir ons en die ander evangelies hoe Jesus se laaste week in Jerusalem afspeel. Hy kom op Palm Sondag daarin, gaan kyk na die tempel Dan op die Dinsdag het hy sy groot leringe daar op die tempelgrond, Markus 12. Wanneer hy die wanneer hy sê weet as jy ouens hom wil vastrek, wie se geld is op die uh, hierdie muntstuk en wat is die grootste gebod in die wet en wanneer hy die verhaal vertel van die arbeiders wat uh, nie wil huur betaal nie en uiteindelik vermoor hulle die oudste seun as hy lang mense uit op Jesus. En dan word sy dood beplan die Woensdag terwyl hy in Betanië eet. Ehm um, soos wat ons in Markus 14 se eerste 10 verse hoor, vers 2 tot 10. En dan breek donderdag aan, die uh, donderdag aand wanneer Jesus die Paasmaaltyd instel. En wat volgens Lukas 22 se weergawe die Nuwe Testament inlei. En dan ken ons die lydingsverhaal hoe hy gearresteer word, voor Pilatus verskyn, oorgelewer word in die skrikwekkende kruisiging op die Vrydag wanneer ehm um, wanneer hy daar in die kruis verneder hang in Markus 15 en uiteindelik um, ehm, sterf nadat hy uitgeroep het Eli Eli lama sabachthani. En dan het ons by die verskillende evangelies verskillende kruiswoorde. Ek hoor, ek gaan terugkom nou nog na Johannes toe. Ek hoor by Johannes hoe Jesus as hy sterf uitroep tetelestai, maar voor dit hoe hy in Johannes vir Maria sê daar's jou seun, hoe hy verwys na um, Johannes die apostel toe. By Lukas hoor ek hoe Jesus vir die man daar in Lukas 23 langs hom aan die kruis sê: "Vandag sal jy saam in die paradys wees." En as Jesus sy asem uitblaas nadat hy volgens Markus ook uitgeroep het: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Vertel Lukas vir ons hy sterf in die arms van God. Hy blaas sy arms so uit en hy uh, God ontvang hom. So alles Jesus God verlaat aan die kruis, sterf hy nie God verlaat en hy sterf van God se arms, hy het oorwin. En dan die groot opstandingsverhaal. Maar eers terug na Johannes. So ons doen vandag net so 'n reis deur die evangelies, sodat ons die evangelie sal deurlees en ek maak sommer net sulke uittreksels uit die vier evangelies, wys hoe hulle langs mekaar dieselfde groot getuienis verhaal het van ons Here Jesus, maar elke een iets unieks beklemtoon. Sjoe, as jy nou Johannes lees, hy's heeltemal uniek, nê? Nee. Johannes gaan ons terug tot in die ewigheid. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So Johannes weet Jesus is ewig by die Vader en God self. Jesus deel die wese van God, maar hy's ook onderskeibaar. Hy is die seun. Trouwens, as ek nog reg onthou 121 of 122 keer noem Jesus God die Vader. Ons dink dit dit word as te ware God se naam in die Nuwe Testament, die Vader. In die Ou Testament is dit Here, Jahwe, die groot verbondsnaam. Maar 121 keer praat Jesus van die Vader en my Vader en ook julle Vader. So Jesus kom na in in in Johannes 1 om die Vader bekend te maak. Ehm um, Johannes 1 vers 14 sê vir ons dat Jesus die heerlikheid, die doxa van God afgee en weerkaats. En nou sien ons dit waar Matteus, Markus en Lukas baie wonderwerke het. Net in Matteus hoofstuk 8 en 9 is daar meer wonderwerke as in die hele Johannes Evangelie. Johannes het net 7. Ehm um, en dit gebeur die meeste tussen Johannes 1 en Johannes 12. Uh eh, dan sien ons byvoorbeeld in Johannes 2 hoe Jesus water in wyn verander, sy bekende wonderwerk, sy eerste wonderwerk volgens Johannes. Om te wys hy is die Messias. Nee nee, hy weerkaats God se heerlikheid. En hy maak baie wyn, 600 liter. Uh daai houers vat so 100 liter elk, uh daai reinheidsritus. En net daarna vertel Johannes hoe hy in die tempel instap. So vir Johannes is die die omkeer van die tafels heel vroeg in Johannes 2. En net daar hoor ons ook al daar in vers 3:24 in Johannes 2 dat Jesus hom nie aan die mense toe vertrou het nie wat tot geloof kom want hy weet hoe is hulle. En dan hoor ons hierdie magtige Jesus wat reuse wonderwerke doen reg deur Johannes Evangelie. Maar ons kom ook agter dat hy kom as die bekendmaker van God die Vader, die Seun. So Johannes werk met hierdie familie, In Johannes 1 het ons gehoor hy het gekom na sy eiendom toe na hierdie wêreld toe en sy eiendom het hom verwerp vers 12 maar almal wat hom aangeneem het het hy die reg gegee om kinders van God te word. In Johannes 5 as ek sommer so vinnig vorentoe spring wanneer Jesus ook sê hy en die Vader is een hy is van altyd af daar en die godsdienstig is briesend is dan vertel Jesus vooraf vir hulle dat ehm um, hy en sy Vader een is. Dan nou vertel hy as te ware dat hy sy vader dopgehou het in die ewigheid. En dat hy net doen wat sy vader doen. Sy vader gee lewe en hy ook. En sy vader het die mag om te oordeel aan hom oorgegee. So Jesus kom aarde toe want sy vader se huis hier op aarde is aan bouvalle. Mense is in die donker, hulle is verlore en hy is die lig vir die wêreld Johannes 7. En hy bring ware lig. En elkeen wat hom aanneem word 'n kind van God, kry plek in hierdie familie. So Jesus is die gestuurde van die Vader wat kom om vir ons plek voor te weet om hier op aarde ons te nooi om familie te word van God. En as hy terug is Johannes 14, maak hy vir ons plek. So ons is deel van 'n splinternuwe familie, die familie Adai, die familie van God. Jesus kom maak familie vir ons. Dis Johannes se klem dat ons die Vader, die Seun het en die Seun wat ons uitnooi en hoe word ons deel van hierdie familie? Johannes 3 uh eh, vers 16 as Johannes Jesus met Nikodemus praat. So lief het God die Vader die wêreld gehad dat hy sy enigste seun, sy enigste seun gegee het sodat die wat glo nie verlore sal gaan nie. Maar dan sê hy net daarna vers 17 18 maar die wat nie glo nie is reeds veroordeel. So Jesus deel lewe uit ewige lewe. Nee nee, Jesus is die lewe. Johannes het nie soos Matteus en Lukas en uh, Markus 'n lang gesprek oor die eindgebeure nie, 'n Markus 13 of daar in Lukas 20s of ehm um, Matteus 4:25 eindtydtekste nie. Nee nee, Jesus ehm um, sê wie my glo volgens Johannes het die ewige lewe. Johannes 5. Die lewe is hier en nou. Om in Christus te glo is die ewige lewe. Ewige lewe is nie 'n plek nie, dis 'n persoon, Jesus. Dis in die tweede plek 'n plek. Ons gaan nie in die eerste plek hemel toe nie, wie my glo het nou reeds lewe sê Jesus. Ons het nou reeds daai lewe. En ons sal sterf en bly ons in daai lewe saam met Jesus. So dis vir Johannes baie belangrik. Daar interessant ook Johannes het nie gelykenisse soos ons dit ken nie. Johannes ehm um, het hierdie lang leringe soos in Johannes 6. Elke keer doen Jesus 'n groot teken en dan het ons 'n lering. In Johannes 6 het Jesus die skare kos gegee. Sjoe, en die volgende dag is almal terug, dan wil hulle weer brood hê. En dan sê Jesus, ek gaan nie weer vir hulle vir hulle brood gee nie, want ek is die brood van die lewe ek sal vir julle ewige brood gee. En dis nou nadat hulle hom afgedreig het. Ja, maar Moses, hy gee hom elke dag vir ons kos, het hy. So ons sal die koning maak as hy vir ons elke dag kos gee. Jesus sê ek gaan nie. Ek is die brood. Julle sal my liggaam moet eet. Dan is daai mense briesend. Hulle loop almal weg, duisende. Jy moet gaan lees in Johannes 6. Duisende loop weg, gaan bly 12 oor. Dan vra Jesus vir sy disippels daar in Johannes 6 vers 60s: "Wil julle nie ook gaan nie?" Maar sê Petrus, U het die woorde wat lewe gee. U het die woorde, nie die wonderwerke nie, U woorde. So Jesus doen groot tekens. Hy vermeerder brood in Johannes 6. Um ehm, hy um laat Lazarus uit die dood uit opstaan in Johannes 11. Hy genees 'n jong man in Johannes 9 wat blind is van sy geboorte af. Maar Jesus se grootste wonderwerk is die uitdeel van lewe. So Johannes is 'n ongelooflike evangelie. Dit die eerste hoofstuk vertel van die ewigheid. Dan vertel Johannes so 3 jaar. Johannes beskou Jesus se openbare bediening as so 3 jaar tot by hoofstuk 13. Begin van hoofstuk 13, dan verstadig Johannes. Dis aangrypend. Hy so ons het die ewigheid hoofstuk 1, so 3 jaar tot by einde van hoofstuk 12, hoofstuk 13 as Jesus in Jerusalem is. Die donderdag aand. Hoofstuk 13, 14, 15, 16 en 17 speel af, kom ons sê in 3 ure. Dit kon korter of langer gewees het. Die laaste aand wanneer Jesus saam sy disippels eet voor sy kruisiging. So ewigheid 3 jaar min of meer 3 ure. Um van Johannes 1, van Johannes 2 af het Jesus hierdie uitdrukking. Onthou jy wat hy vir Maria gesê het in Johannes 2 as hy die water in wyn verander? My uur het nog nie gekom nie. Teen Johannes 12 het sy uur gekom. Die uur is vir Jesus die uur van die kruisiging. Dis waarvoor hy kom. Maar dan Johannes 13 tot 17 het hy hierdie binnekamer gesprek met sy disippels. Dis die mees indringende gefokusde gesprek in al die evangelies. Vir 3 ure praat Jesus oor vyf hoofstukke lank. Hoofstuk 13, die bekende voetwassing, is skokkende teks. Uh, Petrus is so geskok daai donderdag aand as Jesus sy voete wil was dat hy sê Jesus raak nie aan my nie asseblief. Want dit was 'n dit was 'n werk wat vir slawe bedoel is en selfs Joodse slawe is vrygestel van voetwassing. En dan sê Jesus vir hom Petrus, dan het jy nie deel aan my nie. En dan sê Jesus as ek wat julle Here en julle leermeester as julle voete was, wat moet julle nie vir mekaar doen nie. Jesus, God buig voor mense. God op sy knieë voor mense. Uh dis 'n skokkende ding as jy daai donderdag aand in Jerusalem God se seun soek, moet jy afkyk. Hy's op sy knieë voor sy disippels besig om voete te was. En daarna het Jesus 'n skitterende lering ons nou al gehoor. Uh, hy kom om sy vader se huis heel te maak. Hy kom om plek vir ons elkeen te maak. En nou sê hy vir ons in Johannes 14 hy gaan weg, maar hy gaan vir ons 'n helper gee, 'n Parakletos, 'n pleitbesorger, 'n spesiale helper, 'n advokaat, iemand wat kom intree, die Heilige Gees. Wanneer hy weggaan, gaan die Gees kom. So ons het die Vader en die Seun en die Parakletos in Grieks, die Heilige Gees. En in Johannes 14 en 16 leer vir my presies wat die Gees gaan doen. Ehm um, hy gaan nie nuwe openbaring spring nie. Hy gaan ons herinner aan wat Jesus geleer het. En uh hy is die eksegeet van God se woord. Uh ek en jy is in die hande van die Gees. Hy is die groot uitlegger van hierdie kosbare woord. Soos die as as Jesus weggaan, gaan die Gees by alle gelowiges kom bly. Ons in die waarheid onderrig. Hy gaan die wêreld van sonde en geregtigheid en oordeel uh oortuig en hy gaan die spasie vul. En dan hoor ek in hoofstuk 17 hoe Jesus vir ons bid. Tradisioneel word dit die hoëpriesterlike gebed genoem. Hoe Jesus onder andere vra, waar's dit vers 11 daar rond? Vader, moenie hulle uit die wêreld uit wegvat nie, bewaar hulle van die bose. En waar Jesus sê, ek het ek het aan u bekend, ek het ek het u aan hulle geopenbaar. Mag hulle nou die liefde ken wat daar tussen ons en u is. En dan hoofstuk 18, 19, die kruisigingsverhaal, die kruisigingsgebeure en dan Johannes 20 die opstanding uit die dood en daai aangrypende daar in vers 19 verder tot vers 24. Die eerste Sondag aand toe Thomas nie daar is nie. En die volgende Sondag aand dat hy sy hande uit hy word uitgenooi om sy hande in Jesus se spykermerke te sit en dan roep hy uit: "My Here en my God." En dan sluit hoofstuk 21 van Johannes af na nog 'n visvangs daar by die see van Galilea. Ehm um, hoor ons uh, dit is die hierdie boek is gegee sodat ons die Johannes Evangelie sal glo in hom en deurdat ons in hom glo ewige lewe sal hê. Sjoe die evangelies die grootste boeke ooit wat geskryf is in die hele heelal se geskiedenis die enigste boeke waar die dit geld vir die hele Bybel, die outeur altyd byderhand is. Die Heilige Gees is die eksegeet van die woord. Ons sê vir mekaar, ons moet God se woord deurlees. Gaan doen 'n slag groot moeite en gaan lees deur die evangelies. Matteus in 'n neutedop, die evangelie wat sê Jesus kom vir Israel. En uiteindelik word hy gekruisig en dan hoor ons gaan na al die nasies toe en maak hulle my disippels Matteus 28 die evangelie van Immanuel Matteus 1 so sê die engel sal sy naam wees Matteus 28 se laaste woorde van Jesus ek is by julle soos Immanuel so die Immanuel evangelie. Die Lukas evangelie se 24 hoofstuk kom met die verlosser van die wêreld wat blydskap bring. Ek hoor in Lukas 1 hoe bly is almal as die kind kom en ek hoor teen Lukas 24 hoe die disippels jubel as Jesus hemel toe vaar omdat hulle toegerus gaan word met die Heilige Gees. Um die Markus Evangelie met sy 16 hoofstukke wat vertel van die seun van God en die seun van die mens Jesus wat kom ly, maar wat opstaan in Markus 16 vers 1 tot 8 en sê die Here Jesus is al weer op die pad, loop saam met hom. Hy het opgestaan, sê die jong man met die wit klere daar in die graf. En Johannes, die ewige evangelie van Jesus kom van die ewigheid af, kom maak vir ons plek en sê kom daar's plek in my Vader se ewige huis en as die plek klaar is kom haal ek julle in glo in my en julle sal deel hê aan my lewe mag jy deur ons Here Jesus se woorde en sy in die evangelie en deur sy lewe en sy getuienis en sy wonders en deur die Gees se werk aangegryp word kom ons bid dankie Here vir die evangelies dankie dat ons so te voet vinnig daardeur kon reis leer ons om onsself te verdiep in die heilige woord in Jesus naam Amen. Vrede vir jou. Thank you.